है व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग welcome back to my new video guys आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ पॉइंट और वन पॉइंट ट्वेंटी के लिए सबसे बेस्ट आयरन फार्म जो जॉम्बी के बिना बनता है आयरन फार्म तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और गाइस आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस बात पर और वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो इस वीडियो को लाइक है पूरे पूरे हंड्रेड लाइक है आपको मुझे यकीन है आप इस वीडियो को हंड्रेड लाइक करवा दोगे तो आपको बिना देरी के अभी मैं आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ एक इंट्रो के साथ तो इंट्रो स्टार्ट किया जाए तो गाइज यार आपको आयरन पंप बनाने के लिए पहले विलेज से सौ ब्लॉक की दूरी पे जाना है तो इस विलेज को आप इग्नोर किए ये तो भी विलेज है आपको सा भी विलेज हो आपको सौ ब्लॉक दूर जाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा एरिया है तो आपको सिंपली यहाँ पे five by five block dig करना है और नीचे अंदर की तरफ नौ ब्लॉक डिक करना है जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऐसे जैसे डिक किया है आप ऐसे ही करना है बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको दो ब्लॉक अंदर की तरफ एक एक लेयर आपको तोड़ देने हैं जैसे मैं तोड़ रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही तोड़ने हैं तो अभी मैं सारे के सारे एक एक लेयर के दो दो हाइट के ब्लॉक तोड़ लेता हूँ गज तोड़ने के बाद ऐसा लगेगा और आपको सिंपली आपको जो मैं भी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको इतनी ही चीज़ आपको इस आयरन फार्म को बनाने के लिए लगी और इसमें एक बेड ऐड कर देना है आपको गलती से मैं बेड लेना भूल गया हूँ तो अभी ये सारी की सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ और एक बेड भी ले लेता हूँ तो आपको सिंपल यहाँ पे एक बेड लगाना है और एक बेड यहाँ पे लगाना है ऐसे ही दोनों तरफ ऐसे ही बेड आपको लगा देने हैं तो गाय यार मैंने दोनों तरफ लगा दे और और दोनों तरफ आपको लगाना है यहाँ से कोने में खड़े रहकर आपको यहाँ पे एक लगाना है दूसरा यहाँ पे लगाना है दोनों तरफ दो दो ब्लॉक की दूरी रखना है कोने से तो आपको देख सकते हैं ऐसे बेड लगाना है और जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको सेम वैसे ही लगाना है बेड तो मैं सारे के सारे बेड लगा लेता हूँ तो गाइज यार बेड लगने के बाद यहाँ पे बीच में एक छेद रहेगा आपको वहाँ पे ब्लॉक लगा देना है उस पर ऊपर ब्लॉक लगा देना आप देख सकते हैं कॉर्नर पे दो दो ब्लॉक की जगह है वहाँ पे आपको ब्लॉक लगा देना है और आपको सिंपली बेड के एक ब्लॉक ऊपर से पूरा का पूरा आप बेड को कवर कर देना है तो मैं अभी पूरे का पूरा एरिया को कवर कर देता आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सिंपली वैसे ही करना है अगर आप मुझसे मेरे वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखेंगे और आपने बाद में बनाने के बाद आप कहेंगे कि आयरन पम्प वर्क नहीं करा तो आप आपकी जवाबदारी आपको पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना है और आपको सिंपली देख सकते हैं मैं जैसे कवर कर रहा हूँ आपको सिंपली वैसे ही पूरा के पूरा एरे को कवर कर देना है ब्लॉक से तो पूरे पूरे एरे को कवर करने के बाद आपको सिंपली दोनों साइड में जैसे चारों तरफ जैसे डिज़ाइन बन रहा हो आपको वैसे ही बनानी है आपको पूरा के पूरे नीचे की लाइन तोड़ देनी है और ऊपर से सेंटर का ब्लॉक तोड़ देना आपको वहाँ पे तो सबसे इजीएस्ट आपको देख सकते हैं फ्रेचिंग टेबल जो स्टिक मैन के है आपको विलेजर मैं तो स्टिक मैन उसे बुलाता हूँ आपको उसकी जॉब लगा देनी और इस तरफ आप देख सकते हैं सारे के सारे ब्लॉक नहीं तोड़ने आपको सिंपली चार ही ब्लॉक तोड़ने और इस तरह आपको यहाँ पे लगा देना है और इस तरफ सारे के सारे नीचे के ब्लॉक के आपको नीचे आपको यहाँ पे जॉब लगा देने हैं यानी कि आपको दो साइड सेम डिज़ाइन रखनी है और दो साइड दूसरी दो डिज़ाइन रखनी है तो ये तो मैं गलती से तोड़ दिया तो अभी मैं वापस से यहाँ पे ब्लॉक लगा देता हूँ और जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सिंपली वैसे ही जॉब लगानी है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन फ्लैचिंग टेबल लगा दिए है और यहाँ पे एक ऊपर लगा देता हूँ और सिंपली आप देख सकते हैं ऐसे थोड़े डिज़ाइन लगने लगे और बाद में आपको सिंपली यहाँ पे 20 विलेजर लेके आने हैं विलेजर को 20 विलेजर को लेके आने हैं और मैं अभी क्रिएटिव में इसलिए स्पॉन कर देता हूँ विलेजर को और आप सर्वाइवल में बना रहे हैं तो आपको सिंपली एक बोट रखनी है और उसमें आप विलेजर को घसीट के ले के आ सकते हैं और आप देखा तो आपको कौन से विलेजर नहीं रखने हैं आपको पता होगा कि ऐसे विलेजर आते हैं जो ग्रीन कपड़े पहन के आपको सिंपली उसे मार देना आपको उसे रखना नहीं है क्योंकि कोई जॉब लेते नहीं तो आप देख सकते हैं आपको जो जॉब लेते हैं वैसे ही आपको विलेजर रखने हैं तो अभी मैं इसे अंदर ले जाता हूँ और और 19 यानी कि पूरे पूरे 20 विलेजर करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ तो गाइज यार हमारे 20 विलेजर हो चुके हैं आप आपको सिंपली दो ब्लॉक तक आप जैसे विलेजर खड़े रह सकते हैं उतनी जगह रखनी है और आपको ऊपर से पैक कर देने हैं और जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही सिंपली पैक कर देने ऊपर से एरिए को और मैं मिलता हूँ आपको एरिया पैक करने के बाद तो गाइज़ यार हमारा एरिया पैक हो चुका है और देख सकते हैं गाइज अभी तक आयरन पम्प बना भी नहीं है और आयरन गोलम स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुके हैं तो इस आयरन गोलम को अभी मैं मार देता हूँ और आपको बताता हूँ आगे आपको किलिंग चैम्बर कैसे बनाना है और गाइज जिन जिन लोगों को किलिंग चैम्बर बनाना आता है वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं और जिन जिन लोगों को नहीं आता तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं मैं उनको सिखा देता हूँ तो अभी मैं किरण चैम्बर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ just let me be. तो गैस यार हमारा किलिंग चैम्बर अभी बन के रेडी हो चुका है तो अभी अभी हमको थोड़ा पंद्रह मिनट तक हम हेप के रहते हैं और देखते हमें कितना आयरन मिलता है तो अभी मैं नाइट कर देता हूँ और रहते हैं एफ के और गैस ये आयरन फार्म सबसे ज़्यादा रात को काम करता है और दिन में थोड़ा कम वर्क करता है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आप रात को सो भी सकते हैं और बिना एफ के रे भी आपको यहाँ पर आयरन मिलता रहेगा तो गैज़ यार हमारा यहाँ 50 मिनट एफ के हो चुका है देखते हैं हमें कितना आयरन मिला है गैज़ आप देख सकते हैं तीन स्टैक आयरन मिल चुका है हमको और अभी एक देख सकते हैं यहाँ पे आयरन गोलम सोनो के मर रहा है तो गैज़ इतना हमारा आयरन फार्म एफिशिएंट है बिना झोंबी के तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो और वीडियो को लाइक एम हंड्रेड है तो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो और गाइज आपको ये आयरन फार्म 1.19 से लेकर 1.20 के न्यू अपडेट तक आपको सभी जगह पे काम आएगा ये सबसे अच्छा आयरन फार्म है तो बस आज की वाली वीडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आपको एक नई और मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and good bye और गाइज आप मेरी सर्वाइवल सीरीज़ अभी तक नहीं देखे पार्ट तो मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा है आप इसमें से कोई भी सरल सीरीज़ का पार्ट देख सकते हैं Just let me be